Jiwa kami memuji Engkau Tuhan. Jiwa kami bersyukur. Jiwa kami memuliakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang memberi kami kemampuan. Memberikan kami kekuatan. Supaya kami tetap mengucap syukur. Engkau sungguh baik buat setiap kami. Urapi kami Tuhan, tenggelamkan kami dalam iman pengharapan dan kasih Shalom Tuhan, kuasai pikiran dan perasaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengucap syukur katakan amin. Shalom Bapak Ibu, hari ini kita akan lanjutkan tentang grace and temptation. Kita akan belajar tentang kasih karunia atau anugerah, tetapi juga kita menghadapi uh, pencobaan atau persoalan. Waktu Natal kita belajar Bapak Ibu tentang bagaimana Tuhan Yesus sudah mengharmonikan dirinya menjadi Tuhan. Dan tidak mudah saudara untuk kita merelakan jadi hamba. Ya, seringkali ada banyak yang kita mau yang akhirnya walaupun kita sebut Yesus itu Tuhan, tapi dalam fakta kehidupan Tuhan masih menjadi hamba dan kita menjadi tuan. Dan hari ini kita akan lanjutkan tentang uh, grace and temptation. Alkitab berkata cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Bahwa hidup kita tuh seperti orang sekolah, ya. Ada rapotnya, Saudara. Dan ada berbagai macam mata pelajaran yang kita uh, kerjakan. Kita nggak sadari, Saudara, tapi sebetulnya kita sedang kerjakan. Ya. Dan enam hari lagi, Saudara, kita akan uh, melewati tahun 2021, baiklah setiap saudara dan saya uh, mengevaluasi sebelum kita menutup akhir tahun ini. Seberapa kira-kira nilai yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan yang kita berikan, bukan yang manusia berikan, tetapi yang Tuhan berikan kepada kita. Alkitab berkata untuk segala sesuatu ada masanya untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi Bapak Ibu, untuk orang sekolah atau orang sedang belajar, ada waktu, ada tiga waktu penting. Yang pertama waktu belajar, yang kedua waktu ujian, yang ketiga adalah waktu liburan. Yang pertama adalah masa belajar. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara masa belajar, saudara merasakan ada kehadiran Tuhan. Di masa belajar kita merasakan penyertaan Tuhan berasa banget. Saudara akan merasakan bahwa Tuhan itu lemah lembut. Kita akan merasakan Tuhan itu rendah hati. Dan kita akan merasakan jiwa kita mengalami ketenangan. Itu masa belajar. Ya. Berasa banget penyertaan Tuhan. Syukur aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, seringkali kita juga diajar untuk percaya. Dan masa belajar ini sudah akan merasakan banget. Tuhan itu menuntun, Tuhan itu uh, membimbing ya untuk kita belajar percaya akan apa janji Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sudah dalam finansial pun kita merasakan penyertaan Tuhan. Kita diajar Tuhan, oh ini keperluan, ini keinginan. Ya. Penyertaannya nyata, ini adalah masa-masa belajar. Kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita baca Alkitab, kita dengar khotbah, kita merasakan saudara penyertaan Tuhan. Kita diberi pengertian siapa itu Tuhan Yesus. Tetapi jikalau seorang janda punya anak atau cucu, hendaknya mereka pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri, membalas budi orang tua dan nenek mereka karena itulah yang berkenan kepada Allah. Saudara orang berkata kekristenanku tidak diajar berbakti, siapa bilang? Ya, kita diajar berbakti kepada keluarga. Ini pun kita merasakan penyertaan Tuhan, Saudara. Kita bisa melihat istri, suami, orang tua, anak kita dan bagaimana kita menjadi berkat buat mereka. Biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Saudara, di masa pandemi kita semua belajar. Ada yang pakai duit, ada yang pakai tenaga, ada yang pakai dua-duanya, ada yang all out. Beri uang, beri tenaga, beri doa, semuanya. Kita pun merasakan Tuhan, penyertaannya nyata. Itu adalah masa-masa belajar. Nah ini yang gak enak Bapak Ibu masa ujian, saudara rasakan sepertinya tidak ada Tuhan. Di masa ujian ini cirinya. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang kita pikir dekat dengan kita. Itu bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, bisa anak. Bisa pemimpin, bisa bos, bisa pegawai, bisa orang dekat. Sepertinya tidak bisa bersama saudara. Ini yang paling tidak enak Bapak Ibu. Kita merasa kesendirian. Pada waktu Tuhan Yesus di Getsemani, dia berkata, ayo doa. Satu jam dengan aku, Tuhan tawarkan. Mereka semua tidur. Di masa ujian saudara seolah-olah orang semua, lu kok pada tidur ya? Saya kok nggak bisa tidur? Yang lain tenang, kita gelisah. Ini masa ujian. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Yaitu, perhatiin. Jika kita, apa Bapak Ibu? Menderita bersama-sama dengan dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan dia. Sebetulnya di masa ujian itu Tuhan ada. Tapi Tuhan tidak menyatakan diri. Saudara merasa seperti sendiri. Demikian juga orang-orang yang kita harapkan. Semua hidden, semua sembunyi, semua tidak ditunjukkan oleh Tuhan. Dan itulah yang disebut menderita. Kebanyakan orang gak mau Bapak Ibu. Kebanyakan orang tidak ingin melewati masa ini. Padahal tanpa ujian kita tidak mungkin naik kelas. Ini masa paling tidak sulit, paling tidak mudah Bapak Ibu. Kenapa? Saudara akan merasakan menderita sebetulnya bersama dengan Tuhan. Semua yang kita alami Tuhan pernah alami. Alkitab berkata sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, saya diberkati pada waktu Karel datang dia bilang, jangan terlalu muluk satu hari satu persen. Saudara saya adalah orang yang concern dengan kesehatan. Apalagi saya pernah pasang ring jantung dan membuat saya terkejut saudara. Saya tidak menduga kalau saya bisa mengalami keadaan seperti itu. Dan intinya saya diberkati melalui adik saya Liz dan uh, mereka ceritakan perkembangan yang sedang mereka hadapi. Adik saya Liz pernah mengalami sebuah kesakitan yang luar biasa. Kalau dia makan salah sedikit sakit dan itu membuat apa? Uh, semua hidupnya terganggu, Bapak Ibu. Dan pada waktu saya ke Jakarta saya melihat mereka semua sukacita. Saya senangnya apa? Badan mereka kurus, tapi mereka sehat. Nah yang paling menarik kepada saya, mereka ceritakan apa itu lemak dalam. Mereka cerita bahwa orang jarang perhatikan lemak dalam. Pokoknya yang penting, oh, saya nggak terlalu gendut, ya. Yang penting kelihatan sehat. Belum tentu Bapak Ibu. Dan dalam cerita pengalaman mereka, mereka tuh berjuang saudara. Sampai lemak dalamnya itu uh, menuju normal. Dan itu mempengaruhi ya seluruh kesehatannya dan hidupnya. Saya tuh keluarga saya kelemahannya apa? Ngemil sulit banget untuk tidak ngemil. Buat saya itu penderitaan Bapak Ibu. Saya bersyukur saya datang ke dokternya, saya ngobrol. Saya bilang, dokter saya suka banget kacang. Sudah tahu jawabnya apa? Oh boleh. Tapi biarlah setengah genggam. Waduh buat saya berat saudara. Saya kalau makan kacang itu udah nggak terhitung lah Bapak Ibu. Disediain satu plastik, satu plastik itu saya bisa habisin. Dia jelaskan kacang apapun itu mengandung lemak. Bedanya ini, ini, ini, ini. Saya tidak makan babi, tapi kalau lemak-lemak yang lain saya isi, itu nggak ada bedanya. Waduh, itu berat buat saya, sudah. Saudara, apa yang saya buat? Saya tahu itu seperti masa ujian buat kesehatan saya. Saya berdoa, Bapak Ibu, saya bilang, Tuhan, tolong buat mata saya tidak tertarik, tolong buat saya merasa kenyang, cepat kenyang, pada waktu saya ngemil. Saya doa Bapak Ibu. Tapi saya juga berjuang. Nah ini saudara, ini yang namanya grace and temptation. Saya sering kali melihat saudara, orang itu nggak imbang. Ya. Oh anugerah, semuanya anugerah kita oh, seenaknya sendiri nanti semuanya oh, diatur Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu. Saya kalau udah makan malam, saya biasanya naik ke kamar saudara, nanti gak lama lagi turun. Lihat di meja makan, ada apa yang saya bisa caplok saudara. Saudara apa yang saya buat? Saya masuk kamar. Saya buat tidur. Saya berjuang Bapak Ibu. Walaupun gak ngantuk. Tapi daripada itu menggoda saya turun dan saya makan. Saya belum turun banyak Bapak Ibu. Tapi saya udah berasa kalau naik ke lantai 4. Saya bisa berjalan cepat. Dulu mesti pelan-pelan. Saya belum turun banyak Bapak Ibu. Tapi saya berjuang. Ini yang disebut grace. Saya teriak Tuhan, aku pengen sehat. Satu kali guru uh, dokternya ini mengejutkan saya, dia ngomong dia, dia orang Kristen. Dia bilang, Pak Pendeta, tubuh kita tuh bait Allah loh. Jadi kita mesti pelihara kesehatan kita. Saya jadi ingat saudara, itu di Alkitab ya dikatakan aku memberi kuasa kepadamu mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Itu untuk penginjilan. Bukan untuk kita ngemakannya ngawur, terus setelah sakit kita doa. Gak bisa Bapak Ibu. Kita menyalahgunakan kasih karunia. Saudara itu gak mudah. Tadi Titin bilang, Pak, saya nggak bisa bawa mereka dari Surabaya, nggak bisa bawa kacang. Dalam itu ya, hati saya Tuhan terima kasih. Sampai sekarang kacang itu ada Bapak Ibu, tapi bungkus. Tapi saya nyoba makan satu, dua. Sambil makan saya bilang Tuhan, buat saya tidak suka. Gimana caranya saya bilang. Itu saudara saya berjuang. Saya melihat keluarga adik saya. Ya, silis betul-betul sehat, saudara. Dia uh, badannya fit. Sampai dia tuh ajak semua orang, saudara. Setiap saya ke Jakarta, dia bilang, oh aku temenin oh ke dokter. Dia ikut ngobrol, dia ikut ngomong sama dokternya. Dia ikut berjuang supaya saya Bu Linda, Vincent, semua sudah kami datang. Ya, mereka berjuang gimana supaya kokonya sehat. Saudara buat orang lain itu biasa, tapi buat saya ini ujian. Karena paling sulit saya tidak ngemil, paling sulit Bapak Ibu. Malam saya belum tidur, belum ngantuk, sudah. Tapi daripada saya turun saya buat tidur. Ya gak bisa tidur. Kadang saya bangun nonton TV lagi. Karena saya tergoda untuk ternyata saudara setiap orang itu punya kelemahan beda-beda. Buat saya kalau ngemil terus itu buat gemuk. Dan gak sadar lemak dalam itu saudara. jarang orang perhatikan lemak dalam. Orang bilang, oh saya kurus, lemak dalamnya belum tentu Bapak Ibu. Tidak bisa dari penampilan. Sampai saya beli alatnya sudah. Timbang, turun satu, aduh seneng banget sudah. Ingat omongannya Karel, Pak, satu persen satu hari. Saudara kita ini punya tanggung jawab loh, sungguh. Alkitab berkata roh jiwa tubuhmu harus terpelihara sempurna. Ini syarat kedatangan Tuhan saudara kalau pengen terangkat tuh ini. Bagaimana rohani kita tidak bercacat? Ya. Bagaimana kita mesti tetap tetap punya minyak? Ini gak gampang Bapak Ibu. Saudara gampang, saudara kalau sudah mulai gak ada minyak ya apa aja males. Baca Alkitab males, saudara Wah, karena wajib saudara baca, tapi yang di sini males. Apalagi doa, jalan kaki ke lantai empat, males ngapain? Itu minyaknya berkurang. Saya belajar sama anaknya Mbak Eni. Dia tanya, kenapa kamu ke lantai empat? Aku mau beli minyak. Mau ambil minyak. Saudara itu perjuangan loh. Ya karena kita sudah biasa tiap hari ya, tapi coba untuk memulai. Sudah baca di Alkitab tentang lima gadis bodoh. Tuhan bilang beli minyak, bukan dikasih minyak. Kita mesti beli, sudah. Benar, saudara. Itu roh tidak bercacat, penuh minyaknya. Jiwa tidak bercacat. Kita nggak jengkel, nggak benci, nggak dendam. Ada banyak orang saudara, kelihatannya halus, tapi hatinya dendamnya luar biasa. Saudara nggak bakal terangkat kalau saudara masih benci. Dan yang ketiga tubuh. Tidak boleh bercacat. Jadi saya bersih berjuang. Buat saya meremak. Saya masih berjuang. Ini adalah sebuah penderitaan ringan. Saya makannya ngawur, saya masih berjuang. Makanya banyak orang keliru. Oh, saya mau pelayanan supaya aku diangkat. Bukan itu, Bapak Ibu. Saya cerita saudara waktu kami di Turki. Vincent bilang kalau papa mama ribut lebih baik jangan pelayanan. Itu betul, sudah. Artinya apa? Cepat bereskan dan pelayanan. Itu membuat hati kami jadi lega. Saya bersyukur loh sekarang tiap hari di lantai 4 bertambah hari bertambah banyak. Orang-orang yang tidak pernah, yang biasanya seminggu sekali jadi seminggu dua kali, tiga kali itu bukan untuk kepentingan saya Bapak Ibu, sungguh. Nanti satu kali saudara akan sadar. Itu yang nyuruh setan atau Tuhan. Nanti saudara akan sadar, oh mungkin setan ini. Anak-anak tidur disuruh lantai keempat doa. Setan ini, nanti saudara akan lihat setan atau Tuhan. Satu kali saudara akan sadar. Waktu saudara baca Alkitab, Wah ini setan ini disuruh saya baca Alkitab. Wah saya suruh doa. Saya suruh ngampuni, oh ini setan. Nanti saudara akan tahu itu setan atau Tuhan. Padahal Tuhan berkata ampuni nak. Mungkin sudah merasa, oh ini setan ini. Setan suruh saya ngasih uang. Setan suruh saya doa. Setan suruh saya baca Alkitab. Nanti sudah akan sadar itu setan atau Tuhan. Yang daging yang mana, yang Tuhan yang mana. Gak enak Bapak Ibu ini gak enak. Saya cita sepele masalah makanan gak enak. Tapi saya seneng dokternya bilang, Pak Pendeta, saya bilang, dok saya gini-gini saya suka manis. Saya suka duku. Wah, tadi titin kasih duku. Boleh, boleh. Ya secukupnya saja. Ya saya makan duku sudah. Kalau dulu seberapa adanya duku ya tak habisin. Soalnya tanya Mbak ini ada sisanya, saya nggak makan semua. Jadi saya berjuang, Bapak Ibu. Ini namanya penderitaan, ya, lihat. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam apa Bapak Ibu? Penderitaannya. Buat saudara gampang, gak ngemil, buat saya berat. Adik saya sampai bantuin sama dokternya, dokter, memang keluarga kami kelemahannya ngemil. Dokternya jawab, boleh, boleh. Tapi ya sedikitlah, setengah genggam saja. Apa, uh, kacangnya. Saudara, saya apa ya, excited banget saya bilang, wah ini dokter wise. Dia tidak melarang, tapi oke, okay, oke. Okay. Tapi tolonglah, ayo dia bilang kerja sama, kerja sama. Saudara-saudara anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Saudara pencobaan itu gak enak. Dulu waktu saya doa puasa 100 hari, waduh itu paling berat lagi saudara. Ya, ada ada banyak cara. Dokternya bilang memang yang paling hebat itu puasa. Puasa itu yang paling hebat saudara. Untuk orang lemak darah cepat turun, uh, apa namanya lemak total juga uh, turun itu itu paling paling baik. Saya pernah saudara waktu itu semua orang makan, saya tidak makan itu paling nggak enak saudara. Ya, tapi Alkitab mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau Tuhan berkata anggaplah bukan berarti kebahagiaan, pencobaan itu nggak enak. Orang kalau datang ke rumah saya jadi bertamu, saya bilang misalnya orang itu cukup dekat, anggap saja di rumahmu. Bukan berarti rumah ini rumahnya dia. Saya berkata anggaplah. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya, orang itu merasa feel at home di rumah saya. Kalau dia mau butuh apa-apa, dia ambil sendiri, dia bisa ke kulka, eh, buka kulkas, anggaplah bukan berarti rumahnya dia. Tuhan berkata anggaplah sebagai kebahagiaan, memang pencobaan gak enak. Jadi masa ujian itu masa yang paling tidak enak Bapak. Orang lain tidak mengerti kita Bahkan Tuhan pun seolah-olah menghadap ke tempat yang lain. Saya berjuang, saudara. Sampai sekarang. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Ini ada. Saudara lulus, tidak lulus, ada masa liburan. Nah ini saudara yang perlu kita perhatikan. Saudara tetap bisa menyertakan Tuhan. Atau saudara tidak menyertakan Tuhan. Kalau kita lulus, kita lupa diri. Kita berjalan kemanapun kita mau. Yang paling berat tidak lulus, tetap liburan. Saudara kalau sekolah coba lihat. Yang nggak lulus ya tetap libur kan? Ini masa yang juga tidak mudah Bapak Ibu. Saya belajar ya, kalau lagi masa liburan family time, selalu anak saya Victor dia bilang, Pah, pasti papa mama kepengen kita nggak full player, nggak full family time. Iya Vic, Aku coba hubungi gereja di Turki. Aku coba mencari kontak person. Supaya masa liburan kita tetap ada penyertaan Tuhan. Jadi saudara, ini masa yang uh, enak tapi masa juga yang berbahaya. Ya, kita merasakan jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita. Wah, rasanya tuh kalau lagi masa liburan, apalagi kita naik kelas. Saudara, ada banyak reward yang kita nikmati. Ia ya, tidak menyayangkan anaknya, menyerahkan bagi kita. Kita merasakan saudara, Allah membenarkan siapa yang menghukum mereka. Kita merasakan hidup yang luar biasa. Tapi sekali lagi saudara, sertakan Tuhan. yang Kristusnya telah mati bahkan lebih lagi telah bangkit juga duduk di sebelah kanan Allah menjadi pembela bagi kita siapa akan memisahkan kita dari kasih Kristus penindasan kesesakan penganiayaan kelaparan saudara Tuhan begitu baik saya lagi di Turki ya kita pergi waktu mau pergi Tuhan sudah bilang rela waduh saya udah deg-degan saudara ada apa ini rela Tahu-tahu sampai di sana diberi info bahwa masa karantina bukan dua malam, bukan tiga hari tapi seminggu. Aduh itu nggak enak banget Bapak. Itu menggelisahkan saya. Dan semuanya serba terbatas. Tapi saya tahu Tuhan baik Bapak Ibu. Saudara, masa liburan masa yang ajaib. Tetapi yang paling penting dari segalanya adalah saya harus tahu kita sedang di masa apa. Enam hari lagi Bapak Ibu. Engkau dan saya akan terima rapot masing-masing. Tuhan nilai masa belajarmu bagaimana? Tuhan nilai Masa ujianmu gimana? Lulus enggak? Dan saudara lebih tahu kita sedang menikmati masa apa. Next. Saudara ini berkat Tuhan yang ajaib. Ya. Apa yang tidak pernah baca bersama saya dua tiga tetapi seperti ada tertulis, percayalah tahun depan kita dapat dapatkan ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata saya dan tidak pernah didengar oleh telinga saya dan yang tidak pernah timbul dalam hati saya semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia yang percaya katakan tapi ini yang paling penting Bapak Ibu saya diberkati banget Daud di masa tuanya dia mengingatkan kepada Salomo. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Seruya. Apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ini dua ini orang yang sangat diperlukan oleh Daud. Tapi karena Yoab tidak mengerti masa seperti apa dia hidup. Bukan masa perang, tapi dia perang. Nah ini saudara, ya saya nggak mau kita jadi ekstrem kiri, ekstrem kanan. Ada orang yang anti perang. Buat apa doa perang? Tuhan sudah menang buat kita, amin saudara. Kita perang bukan untuk kalah kemenang. Kita perang karena Tuhan sudah beri kemenangan. Yang percaya katakan, kita perang yang merubah dunia roh menjadi cepat mengalami kenyataan. Kemenangan yang lebih besar. Tapi bukan harus perang terus. Kalau saya khotbah perang terus, saudara nggak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana ngampuni orang lain? Bagaimana kita jadi berkat buat banyak orang? Tadi bagi ada yang bilang, Pak terima kasih pengertian-pengertian firman. Ini saya sampaikan pengertian-pengertian firman Bapak Ibu. Ia membunuh mereka, menumpahkan darah dalam zaman apa Bapak Ibu? Damai. Di zaman damai gak boleh perang. Saya lihat ada ekstrim kiri, orang anti perang sama sekali. Oh kita hidup kalau kasih karunia Alkitab berkata lawanlah iblis. Jangan, jangan dilawan. Kalau dia mau pukul kita silakan, saudara ambruk hidup kita. Tapi juga jangan perang terus. Menumpahkan darah dalam jamaah damai seakan-akan ada perang. Sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah Saudara bisa bayangin, Daud sangat tidak suka dengan Yoab. Orang kalau perang terus, saudara. Saudara nanti lama-lama lihat orang lain juga nggak bisa lihat Tuhan. Kelihatannya musuh. Karena perang terus. Orang pentingnya Daud dibunuh, saudara. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Semua dalam keseimbangan. Kalau hidup kita nggak seimbang, saudara naik mobil, mau jalan berapa 200, uang 120 aja kalau nggak balance tuh gini, nggak enak. Saudara mau lari 100, 150, itu butuh keseimbangan. Titik nol. Pada waktu ban di balance titik nol. Keseimbangan. Kanan, kiri, depan, belakang seimbang. Tanpa keseimbangan, hidup kita tidak akan jadi berkat buat banyak orang. Ini bahaya banget Bapak Ibu. Banyak orang kalau sudah doa perang saudara, dia sudah merasa pangkatnya tinggi dia udah merasa bahwa dia lebih hebat satu level dari Tuhan Yesus. Tanpa orang itu sadari. Dari cara ngomong, dari kelihatan dong saudara. Ini ngeri banget saudara. Seolah-olah taktik saudara, wah hebat ini, ini. Enggak saudara. Saya kalau doa perang dimanapun, saya bilang Tuhan aku nggak bisa. Bukan aku yang berperang, tapi engkau. Aku perang bukan kalah kemenang. Tuhan sudah memberikan kemenangan. Yang percaya katakan, ini Bapak Ibu. Jangan anti sama sekali. Jangan perang terus menerus. Di zaman damai, kata Daud, ya jangan perang. Nikmati anugerah Tuhan. Saya kasih contoh saudara orang yang sangat ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Yang satu terlalu pasif sama sekali, yang satu terlalu aktif sama sekali. Dua keluarga berbeda, yang satu ya anaknya lulus kuliah empat tahun yang lalu, rajin di gereja, orang tuanya telepon saya, Pak tolong doain. Kenapa saya bilang gitu? Anak saya empat tahun gak dapat kerjaan. Loh kenapa gak ada pekerjaan? Dia percaya banget imannya gede. Loh kalau imannya gede kenapa gak dapat saya sampai terjadi obrolan sudah. Awalnya mereka tertutup ya sama sekali. Saya bilang, loh anak bapak kuliah sudah lulus, sudah. Lulusnya bagus. Ya asal lulus lah. Terus pengen kerja di mana? Di sebuah bank internasional, bank luar negeri namanya bank ini. Wih bagus banget saya bilang gitu. Ah, kenapa nggak dapat? Bapak ada koneksi nggak? Ya nggak ada lah pak, saya nggak punya koneksi. Terus, tolong pak, ini saya kirim foto anak saya. Supaya dia lihat ada setan apa. Ini saudara banyak orang Semuanya dikaitkan dengan roh. Ya. Ini orang menganggap kasih karunia, menganggap Tuhan semua membuat dia tidak berjuang. Saya bilang anak bapak sudah pernah apply ke bank yang bapak anak bapak pengen nggak? Nggak ma, nggak pernah loh. Kenapa? Anak saya nggak bisa bahasa Inggris. Loh ini aku tambah mumet saudara. Sudah tidak bahasa tidak bisa bahasa Inggris, lulusnya asal lulus, empat tahun yang lalu nggak pernah kerja, tidak pernah apply, dia pikir kasih karunia nanti orang perusahaan itu yang datang nemuin, nemuin e, mencari anak saya. Nah itu bukan setan pak, itu bukan setan. Itu menyalahgunakan kasih karunia, saya bilang. Bapak nggak boleh pasif. Anak Bapak berjuang dong. Daftar dong. Masalah diterima nggak diterima urusan kedua. Kalau nggak daftar, suruh perusahaan bank itu nyari ke rumah Bapak, nyari alamat Bapak. Itu omong kosong, itu bukan setan, saya bilang. Saya ketawa sudah. Saya bilang, beri kesempatan anak Bapak telepon saya. Dia telepon. Saya kikis habis pengertiannya. Saya bilang Tuhan tidak akan tolong hidupmu kalau kamu caranya begini. Kamu anggap kasih karunia, kamu punya iman. Aku percaya perusahaan yang datang kepadaku. Aku cari dulu kerajaan Allah, aku aktif. Bukan itu kamu daftar dong ke perusahaan itu. Siapa tahu tuh bank itu pas menerima orang yang kamu tidak berbahasa Inggris, walaupun itu bank internasional, siapa tahu saya bilang gitu. Tapi kamu berjuang dong. Saya mau beritahu saudara, kau jangan takut masa depan. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Tapi jangan sepelekan doa Jangan sepelekan kasih karunia. Berjuang. Ada sebaliknya yang kanan sudah. Berjuangnya berlebihan. Orang tuanya tuh keuangannya terbatas. Dia bilang, nak, kamu pengen kuliah. Papa mama berjuang. Tapi jangan sampai kos. Dan daftarlah universitas yang tidak mahal. Orang tuanya minta Bapak Ibu. Saya tahu anaknya berlebihan. Dia daftar UPH. Dia daftar Pajajaran Bandung. Dia daftar UNPAD uh, Maranatha Bandung. Dia daftar di Surabaya. Apa tuh namanya? Saya bingung. Ini orang kebablasan. Berjuang daftar semua orang tuanya nggak punya duit. Kalau diterima di UPH itu nggak bisa. Kos saja nggak bisa. Diterima di Pajajaran, di Maranatha, duitnya dari mana? Dia bilang kita berjuang, kita berjuang. Nah ini kebablasan Bapak Ibu. Saya bilang sama orang tuanya, saya ketemu anaknya. Saya bilang, Bapak beri pengertian kepada anak. Doa tanya Tuhan. Kira-kira di universitas apa yang merema? Gak usah daftar semua. Ini daftar semua butuh duit, duit, duit, duit, duit. Duitnya Bapak habis. Oh gitu ya. Daftar satu, dua, tiga tempat lah paling tidak. Kan Bapak bilang gak bisa kos, gak punya duit. Ya daftar di tempat kuliah yang memungkinkan. Anak Bapak pinter gak sama saudara. Gak pinter Pak saya bilang, gimana cari uh, beasiswa? Gak mungkin pak, anak saya gak pinter pak. Ya sudahlah, sudah gak pinter, memaksakan diri harus di universitas-universitas top. Ini saudara, roh penyesat tuh ngeri banget hari-hari ini. Semua tidak dalam ketepatan. Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Percayalah Tuhan kita ajaib. Dia membuat masa depan kita penuh harapan. Amin Bapak Ibu. Tepat seperti yang Tuhan mau. Kami angkat roti dan anggur inilah adalah tubuh dan darahmu Tuhan. Perjanjian kami yang tertinggi adalah tubuh dan darah Yesus yang sudah menebus dosa kami, menebus kebodohan kami, menebus kesombongan kami, menebus kelelahan kami. Penuhi kami Tuhan dengan minyak yang daripadamu. Biar kami membeli dengan anugerahmu. Supaya hidup kami tidak bercacat celah pada waktu engkau datang kedua kali kami diangkat di awan-awan. Menyala berkobar api cinta yang dari Tuhan. Tidak terhentikan. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa tubuh dan darahmu kalahkan dosa kami. Kalahkan kedagingan kami. Kalahkan kesombongan kami. Kalahkan kebodohan kami